Настоящий... Второе видео. <clears throat> Настоящий следственный эксперимент. Все, готов? Подготовился. А, ну, у этого огромный запас. Я думаю, можно еще вот так вот спокойно сделать. Не ломай. А чё, она и так сломанная. Джо. Ну, вставку можно сделать, но не...